Здравствуйте, меня зовут Михаил Сергеевич. Сегодня мы будем делать кормушки. У нас лежат заготовки. Вступаем в сборки кормушки. второй шаг. Начинаем бортики. Приступаем к сборке цветов. Сборки цветов. 这人可以说。 Мушка готова. С вами был Михаил Сергеевич. Пока.